Sasa biashara, sasa biashara iko hapa kwa office Kampala, Uganda. Kila mtu amependa biashara, kuja kwa office ya Living Global Kampala, Uganda. Tuko na products mingi, hizi ni products, hizi ni products.